Josh Moore on the beat. la quema con fuego, la va con la... Ella está cansada, loco, deja de eso. Ella quiere minar conmigo, no quiere minar contigo. En el neve. Ella se aprende con trasteo porque es necesario. Si se cae a la lava, ella no pierde el inventario. Cuando baja la mina, trae boom, a ella le gusta el pepeo, el parkureo. Le gusta poner carbón en la carne de cerdo. Si te agarran con espada te baja de 100 a 0. Como está jugando modo corto no puedes entrar de nuevo. El pepeo, le gusta jugar y ponerle el carbón en la carne de cerdo. El pepeo, el parkureo.